matagal na rin tayo Hindi nakita mo ba na miss na miss na kita At di ka natapat pag malungkot Please ngumiti ka Sa'yo ko ay nananabig na baby Ako'y pauwi na Di mo na kaya Di ulit na mali Mga yakapan na mahigpit Ang may katikit Ang pag-ibig na wala na makakahigit Talaga hindi ko maipaliwanag na pakasarap sa pakiramdam kasi Di mo lang alam ko pero matagal ang nagawa para mali ka bahaga Na hindi na alam ko ba na-miss kita Kung natiis ka, peace at least Di ka inalis sa isa pa nakakatamis, di ba? Huwag di ka na ako wala magalit pa Parating na ko, mo ko makabawi pa Kaya sa kanay umapit ka, miss na kita